हेलो दोस्तों मैं आदर्श ओझा स्वागत है आपका YouTube channel mutual Aadarsh friends आज मैं लाया हूँ useful English means daily spoken English in Hindi and English and friends आप मेरे पहले के वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहाँ मैं आपको लिंक दे दिया हूँ और आप मैं वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जल्दी जल्दी जाकर के सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आगे की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा एंड फ्रेंड्स आप मेरे वीडियो को प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा so friends let's start get away दूर हो जाओ मूव बैक पीछे हटो स्टेप असाइड साइड हटो गो एट वंस जल्दी जाओ कम फास्ट जल्दी आओ हरी और बी क्विक जल्दी करो बी क्वाइट चुप रहो गेट रेडी और बी रेडी तैयार हो जाओ इट्स ऑल राइट और दैट्स ट्रू यह ठीक है इट्स अ गुड थिंग यह अच्छी बात है यू आर राइट और टू यू माई डियर तुम ठीक कहते हो दैट्स अ गुड हैबिट यह अच्छी आदत है Is there any special reason? क्या कोई खास बात है टू प्रैक्टिस अभ्यास करना टू ग्रीट अभिवादन करना टू रिस्पेक्ट आदर करना Really? I had forgotten about it. मैं तो सच में भूल ही गया था completely out of my mind मैं तो बिल्कुल दिमाग से निकल गया oh no I completely forgot मैं तो बिल्कुल ही भूल गया it seems to be a long way back कितनी पुरानी बात लगती है I also recall a little bit मुझे भी थोड़ा थोड़ा याद आता है इट्स मे बी और आप बोल सकते हैं इट इज पॉसिबल हो सकता है वेयर हैड यू बीन तुम कहाँ थे टू एक्सपेक्ट आदर करना टू वंडर आश्चर्य करना टू डेडिकेट समर्पण करना टू मर्डर खून करना टू काउंट गिनती करना टू बरी दफन करना टू सुसाइड आत्महत्या करना Where are you head of hearing? क्या तुम्हें कम सुनाई देता है वेल डन शाबाशी देना टू ओइन तबाही करना डोंट मूव योर लेग्स अपना पैर मत हिलाओ स्क्रैच हेड सर खुजाना डोंट मेक नॉइज आवाज मत करो डोंट टेल लाइज झूठ मत बोलो एनी टाइम किसी भी वक्त सीभ दी टी चाय छानना हाउ सून कितनी जल्दी टेंट से कुछ कह कह नहीं सकते वाट ब्रिंग यू हेयर यहां कैसे आना हुआ हाउ विल यू से तुम कैसे बोलोगे